felician uh, postag meson. Hodio estas multa innovajo en la video serio kai do mi tui lasas vin alla nova rubrico kiu mi comenzos hodio con vi felician spectadon Saluton kai bonvenon alla nova rubrico en nia video serio kiu titoligas Zamenhof ai meditoi. Do mi estis inspirita de du homo e fakte. Mia kara amiko Andrea kiu estas viro kai donata kiu estas verino. kai do mi decidis dedici parton de la video serio alla penso de la iniziatoro de esperanto citiu vorto estas arcaismo iniziatoro qui un eh, Zamenhof mem usis por sin difini rilate al la lingvo internazia por usi la originan terminon kiun li electis por la lingvo la nomo esperanto venis poste do kion ni faros en la eh, ni diru do e episo episoderoi ene della episodoi de la rubrico mi legos mallongan citajon recte el la originala vercaro de Zamenhof au de alia volumoi e uh, redactita e de Ludovicito japana el stara el esperantisto nur citajo de Zamenhof mem, kai mi commentos iomete. Do, hodiau, tio esas excepto, do, pro tio mi titolis citiun uh, epis, eh, episoderon uh, en conduco, mi clarigos la volumon originala per caro. citiu volumo estas la collecto de antau paroloi, gazet articoloi, tractajoi, paroladoi, leteroi cae poemoi, verkitai de Ludovico Lazaro Zamenhof. Collectitai cae ordigitai de doctoro Johann Dieterle, cae publicigita per la Eldoneio, Esperanto Faco Ferdinand Hirt und Sohn in Leipzig en 1900 dudek nau. Cetiun libron mi dedicas alla energia cae coragia antau batalantino por la ideo de mond help lingvo, scribas doctoro ditele, signorino Alice V. Morris, en New York, honora secretarino de IALA. Citiu nomo estas uh, malmulte conata fare de la non tempo esperantisto e char sci eh, fin fine um, ehm, subtenis rivalon de esperanto nomata interlingua qui havas uh, eh, anca o ni diru eta da subtenantoi sed sci ciam admiris Zamenhof kai si esis uh, eh, usona ri, uh, eh, riculino ki u subtenis multe la scienzan esploron interlingvistikan. Do mi legos el la anta parolo estas citajo de Zamenhof men. Kiam ni mem volas ci chunia afero progresas au ne? Ne devas esplori la facto in internae. Do, citio estas la unua citajo de Zamenhof. Do, tio ne rilatas nur la mia al, al, al esperanto, kie la afero per la maiuscla A. Do, nia afero. Pos esti alia afero. Do, por compreni, se iu ain afero estas progressanta, Do, se estas la caso che ci tiu ofero progressas, ni devas esplori la condicioin. Sed unua ni devas esplori la condicioin, la factoin internain. Do, mult foie oni pensas che io afero ne progressas char la exterae condicioi mal helpas. Tiu povas esti vero, sed cion fari pri la exterae, exterae condicioi. Ciu ni povas controli ilin, ciu ni povas shangi ilin, eble. Cio ni certe povas fari. Estas pli bonigi la facton internae. Do, la unua medito, odiau, mi diru la medito nulo, esis giuste tio. Se vi havas celon, se vi havas aferon, comenzu prisorgi la factoen internae. esploru ilin, cae plibonigu ilin. Mi ciam clopodas fari tion, char pri la facto internai ni havas plenan controlon. Do, Kio mi povas saluti vin, char mi ne volas saluti kiel la, la episodo por gisi. Do, mi diros tiel. Mi uso citajon de Zamenhof. Antauen, sen fine. Gis la venonta episodero. thank you Carai, antau ol lasi vin en la capabla i manoi de la musico fare de Paolo Giglione, mi volas memorigi al vi che hodio estas la quardec dua episodo, cae ciele cius sias, quardec estas la vere fina signifo de mia universo. Do, ciu eblis trovi plei bonan momenton por comenzi rubricon pri la Zamenhofa filosofio? Mm. Mi lassos la demandon al vi, carai auscultantoi. Intertempe, duona masteon al vi cae gis la venonta semaino, gis lundo. Felician semain finon.